Mae gan bawb yng Nghymru yr hawl i anadlu a'r glan. Dyna pam rydyn ni wedi gofyn i chi yr i a 50 milltir awr ar rai ffyrdd, er mwyn lleihau lefelau nitrogen dioxid. Mae lefelau uchel o NO2 a rai o'n ffyrdd prysuraf. Mae NO2 yn llygru'n planed ac yn ein gwneud yn sal. Drwy newid y terfyn cyflymder i 50 milltir yr awr mewn treialon, rydyn ni wedi gweld bod lefelau 1 o 2 wedi mynd i lawr. Dyna pam rydyn ni wedi penderfynu gwneud y newidiadau hyn yn rhai parhaol. Bydd marciau ac arwyddo'n ffyrdd yn aros yr un fath yn yr ardaloedd yr effeithir arno nhw. Rydyn ni am wneud Cymru yn lle mwy diogel gydag air glanach i bawb. Ac er mwyn gwneud hyn, mae angen i ni weithredu nawr. Bydd gyrru a 50 milltir yr awr yn ein helpu i ddiogelu'n teuluoedd rhag afiachydon difrifol fel clefyd y galon, canser yr ysgyfaint ac asma. Bydd yn ein helpu i ddiogelu'n planed rhag llygrydd. Drwy gadw at y terfyn o 50 milltir yr awr, gallwn ni i gyd helpu i ddiogelu'n dyfodol.